abbiamo fame di tenerezza. In un mondo dove tutto abbonda, siamo poveri di questo sentimento, che è come una carezza per il nostro cuore. Abbiamo bisogno di questi piccoli gesti che ci fanno stare bene. La tenerezza è un amore disinteressato e generoso, che non chiede nient'altro che essere compreso e apprezzato.